basi hatimaye tena ndani ya nyumba katika nafasi ya kwanza kabisa. Ah, leo tunatua katika duda ili hapa ambalo linaweza kuitwa Kill Bill. Ah, tulisha liadvertise duda hili na hatimaye sasa liko mezani kwako. Eh, kwa wale wapenzi wa maduda ya moto kwelikweli. Basi dude lingine ili hapa eh, likiwa limedirektiwa pamoja na kuongozwa na mkali wa mambo anamwita Zhao Junkai. Huyu ni mkali wa mambo, director mkubwa sana e, lakini pia e, katika waandishi ameweza kushiriki vilevile kuandika hii dude akishirikiana pamoja na Liwiani bila kumsahau Shin Jianjun. Hao ndo wakali waliweza kuandika skripti ya hii season ambayo inaitwa Kill Bill e, lakini pia ukipenda basi e, eh, pia na jina lingine Women's Bomb Force 3 Wolf Dean, hilo pia ni jina lake, lakini pia unaweza ukaita Snipers Force, au sio bwana? Lakini sisi twende na Kill Bill. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa, na leo tuko na wakali kibao walioshiriki katika duda hili ambalo wanaweza kuliita Kill Bill. E, tuko na mkali ambao anaweza kumuita 1K Wanke ni binti hatari sana, ambayo pia kwenye Red Cliff tulishamwona e, eh, kwa jina la season hii anaitwa Lieutenant Kizongwei. E, lakini pia tuko sambamba na Baokun ambayo kwa jina la movie anaitwa Mazinkui au unaweza pia ukamwita Mad Hose. E, eh, lakini pia bila kusahau tutakuwepo naye Zhao Kong kwa jina la movie anaitwa Mei Yangfang. Lakini pia tuko na Tenyani ambao kwa jina la movie wanamuita Blue Phoenix au sio bwana? Bila kusahau pia tuko na Liu Xing ambao kwa jina la movie anaitwa Liu Xiangling au sio? Pamoja na wakali wengine wengi sana walioweza kushiriki katika duda hili ambalo linakwenda kwa jina la Kill Bill. Sasa twende katika sehemu ya kwanza bila kupoteza time. Haya. Haya, basi ni ya kwanza kabisa hii hapa. Basi naanza na mpeleke mpeleke mpute mpute kama huu hapa. Huyu dogo anamuita Liu Shangling. Aliweza kugongana na binti mmoja, ambia mpuuzi wewe. Chapa kibao. Wewe binti aliweza kugeuka kwa hasira, anaitwa Mei Yangfang. Ye mpuzi nasubutu kuweza kunipiga kibao. Na kulikucha. Na kulikucha ni mchana upe Binti kang'ang'ania hapo kwenye mgongo hatoki. Hey, eh, laana sumak. Raia akashuhudia muvi la bure, lakini ilikuwa ni mission maalum ya kuhakikisha kwamba kuna kiongozi mmoja alikopo anapita hapa leo e, miongoni mwa wale ambao wanawaita super high class eh, Japanese commander. Huyu alikuwa anamuita Rotaich, huyu hapo Ryutaich. Ilikuwa ni tarehe 28 mwaka 1938 ikiwa ni mwezi wa 12 Disemba. Eh, sasa ilikuwa ni mission ya kuweza kumwangamiza Rotich. Hawa wawili waliokuwa wanapambana wote ni maaskari maalum, lakini pia aliweza kufika umwamba hapo ambao mkokoteni wake umeweza kugongwa, na yeye pia ni miongoni mwa maaskari wakubwa tu. Huyu anaitwa Mazenkui. Eh, sasa mission ni moja tu, kuhakikisha kwamba kiongozi anakufa. Mlinzi wa kwanza alikula chuma. Baba, kumekucha. Eh, huyo sasa ndo lieutenant mwenyewe, captain, kamanda wa kikosi. Gari kwanza ikapigwa gia. Lieutenant Kizongwei au unaweza kumuita Wanke. Huyu binti amecheza kwenye season nyingi sana, afu pia ni mkali kweli kweli. Sasa kumekucha, twende sawa. Ilikuwa ni mission maalum ya kuhakikisha kwamba mheshimiwa anaweza kufika salama, lakini sasa hawa sniper forces waliweza kupewa kazi ya kuhakikisha kwamba Rotaichi anaweza kufa. Sasa Rotaichi anasaidia maisha yake namna hiyo, anasepa. Binti alicheka kwa sababu anajua tageti yake ilikuwa ni ipi. Mlinzi wa mwisho alikula chuma, hao wengine wako na mheshimiwa anazidi kusepa. Upande wa juu yuko binti unaweza kumwita Anita Mui. Eh. Ah, Kipendo unaweza kumwita Yi Jiangmei. Yi Jiangmei naye ni shida. Yuko pia kwenye hichi kikosi, ni mzee wa mabomu. Akaanza kuwatupia wasemena. Warenzi wanapiga chuma lakini wapi? e alikutana walikutana nacho kisoma soma, mzee akawaunganishia kadhaa. Binti apendi ubaili, akawaunganishia mengi mengi, ili kama ni kula washibe vizuri. Wanamwita Yi Jiangmei. Eh, kumekucha. Mbele kwa mbele, mzee wanamlinda mkula hamna kazi ngumu kama kuwa bodyguard. Wanafika mbele, wanakutana na kichenche dede. Huyu mwana mama wanamuita Tenyani, jina lake original. Kwa jina la movie anaitwa Ma Lang Lang au Blue Forex. Sasa hapo walipoweza kugusa tiari, ukicheza tu kidogo mabomu yanalipuka. Utenyani pia naye ni mtaalamu wa mabomu, kang'ata hivi le mdomo kucheza wegoja walinzi wanapoteza maisha, walinzi wanapoteza maisha, target inazidi kuwa dhaifu, maana target inajikuta inapata walinzi wachache, wengine washakufa. Vuta manati, mzee anapiga manati, ubinti badaa, ana gololi za chuma, anachapa kicheki. Ni kawaida, sio kawaida hiyo mzee. Ah, moja ni mguvu. Sasa kagundua kwamba Rotaichi anasepa. Sasa ikabidi kuwahi kuhakikisha kwamba anaweza kumkamata Rotaichi. Anafika mbele akakutana tena na kikosi. Hawa watu tayari wameshaweza kujipanga, wanajua target kubwa iko wapi. Hmm, yani huwezi kuwakimbia. Baba we kicheche Mazenkui aka e! Crazy Horse. Ah. Yana anamuita farasi changanyikiwa. Eh, farasi changanyikiwa au farasi aliyechanganyikiwa au farasi kicha Farasi kicha Napiga. Aiwa. cha. Vunja shingo. Leo Taichi anajikuta kwamba hana namna ya kuweza kujisaidia. Alafu vichecho anacheka akacheki huko wako wengi, nyuma yake kuna mtu mmoja tu ambao ni Lieutenant Kizongwei. Akaona hapa nakimbilia huko alipo huyu mmoja, na mkita beto alafu na sepa, walicheka <laughs> hawa wote. Huyu ndo kiongozi wa binti, akaweka bunduki chini, walishajua target yake mzee, akaweka bunduki chini. Unakuja na beto, wacha tuonyeshane season way. Yeti ni shida. Lieutenant. Na unaambiwa kwamba amelelewa na Wajapani ubinti, yaani amekulia kwenye kambi za Kijapani. Baba we. Mkata. Dadeki. Chinja chinja. Toa vumbi baba we. Binti afai huyo. Huyo ndo kiongozi wa hichi kikosi cha Sniper Force. Bomb Force three Wolf Dean twende sana episodi ya kwanza kabisa nini mnachokitaka kutoka kwangu anasema target ninatakuwa uweze kufa anasema kwa nini nife kwa sababu gani niko tayari kuwapatia kiasi chochote cha fedha anasema sikiliza hatuhitaji fedha bali tunahitaji amani na amani tunajua hamwezi kutupatia hivi hivi bila kifo najua eh yeye anasema kwamba mtakufa na nyie mimi nikifa na nyie pia lazima mtakufa binti anasema hamna anahesabu tu anahesabu anahesabu tano sita tano nne mm. tatu eh, mbili jawara sepa wanamwangalia tu alifika mbali kwani kuna mtego ulimkamata Eh, sasa kuna ishu anahitaji kuweza kuichukua, lakini pia wanapoweza kufanya mauaji huwa kuna alama wanaachaga, ili wale wanaokuja nyuma basi waweze kufahamu kwamba waliweza kufanya hivi ni kina nani. Ni watu wenye uchungu na taifa lao, wanahitaji amani kwa gharama yoyote. Nachokifanya mnakosea hantuacho salama. Binti anasema wewe ndo umesema hivyo. Sasa hawa watakaokuja lazima wafahamu ya kwamba nao pia wako kwenye listi. Kachomekwa hapo mzee, yaani alichomekewa, aliingiziwa kisu cha sehemu yake eh, na bango pale pale likawekwa Leo Shangling anakuja akuamini alichokiona. Ochali ni mpambe, ni mtaalamu wa information, yani anazungukaga anatafuta taarifa hivyo. Sasa walifika wakakuta tayari kazi imeshafanyika, nao pia wako kwenye mission eh. binti wanamwita Mei Yangfang. Basi baada ya pale ilibidi kuweza kusepa. Kazi imeweza kukamilika, lakini sio kwamba ndo mwisho, bali ndo mwanzo kabisa. Basi tunakuja upande wa pili, mwaka mmoja mbele, ikiwa sasa e, ni tarehe mbili mwezi wa kwanza mwaka 1939. Leo kuna vita vikali vilikuwa vinapigwa, wakati huo kiongozi ameweka tu miguu juu, ametuma wanajeshi wameingia kikwatani kwenda kuchapa kweli kweli, naona eh? chuma zinalia mzee, wacha kabisa ah. E bwana, kumekucha. E bwana, ni shida. sasa wale vijana waliweza kudhibitiwa, na ndipo mheshimiwa anapoweza kusimama. Anajua nini ambacho anafanya mzee, gonga zake mvinyo taratibu, hana kwere wala nini. Akajua kwamba kazi imeisha, kumbe ndo kwanza kazi inaanza. Wewe ndo unaitwa Kimura Koji eh? Wachina si wapuuzi namna hiyo wala sio wepesi namna hiyo, wala sio kuweza kuwachukulia poa kiasi hicho. Kimura Koji, kuwa makini baba. Basi aliweza kuchaguliwa kijana mmoja. Hawa kama wataweza kukubali kushirikiana nao, basi itakuwa salama yao, lakini kama itakuwa tofauti, basi watakufa wote. Kavutwa kwanza panga mm yaani kuweza kuwatisha kwanza. Na hiyo ukiona mwenzako amechinjwa, ukiulizwa na kuambia, unasema vyote mpaka vile ambavyo hujaulizwa. Hii tafsiri yake ni kwamba atapata majibu ya kile ambacho anakitaka. Baada ya pale, anasogea mbele kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaweza kupata mvinyo na aulize maswali yaweze kujibiwa. Lakini kuna kicheche mmoja alikuwa yuko pembeni akiwa na bunduki Mwamba anachungulia mvinyo namna hiyo, unganishwa mvinyo na jicho, nimekula kwake jicho langu. We mpuzi, ulitumwa ulitumwa. Ah, mi nikwambia hiyo hapo ni sehemu ya kwanza tu katika duda ili hapa safi kabisa ambalo eh, linakwenda kwa jina eh, linakwenda kwa jina la Kill Bill uh, sambamba kabisa na Gunda Kitope Rato episodi ya kwanza iwapo uh, tunakwenda sasa kutazama episodi ya pili inasemaje, uh, nikiwa sambamba kabisa na wakali kibao kutoka pande nyingi sana za Tanzania, wanazidi kufanya mambo yazidi kubamba yazidi kuwa safi kabisa, uh, kama kawa kama dawa kama kawaida, twende sambamba bila kupoteza time. Haya.